ይስጣቸው። ባረከላ በሉት እስቲ ባረከላ በሉት ባረከላ ባረከላ በሏት እስቲ ባረከላ በሏት ባረከላ የዓለም ያርግላችሁ የደስታ የተድላ ቤቱን ፍቅር ይምላ ተሳስባችሁ ኑሩ በኢማ ከለላ በመዋደድ ጥላ ዘመናት ይሻገር ማገሩ ማይ ትዳራችሁ ይጽና በኢማን በሱና ርዝቃችሁ ይስፋ ባላል ጎዳና አላህ ይበልና ጀሊል ይፍቀድና አላሁ አላሁ ባረከላሁ አላሁ አላሁ ባረከላሁ በሏት እስቲ ባረከላ